Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. No se olviden de seguirme en Twitch y tampoco no se olviden de seguirme en YouTube y todo eso. No se olviden de comentar, eh, seguirme y poner la campanita para que no te pierdas ninguno de mis otros videos. Bueno y sin nada más que decir, adiós.